interbentzioa gokatzen da eh, prozesu eratzaile eta eraldatzailerako sujetuaren eraikuntza hori da izenburua eta nire interbentzioaren gokapena bada Euskal Herriko Eskibude Sozialaren karta koraini ala urte abiatutako prozesu sozialaren zertzela da nagusiak edo eta nondik norakoak kokatzea. Zergatik eh, eh, interbentzioa horretan datza, <clears throat> bueno ba, uste dudalako, prozesu horren ezaugarriak e, elkarlotuta daudela izenburu horren e, eh, esanaiarekin eta ezaugarri horiek eh, bi hauetan laburtuko nituzke ezaugarri edo konklusiotzat hartu daitezken hauek lenik eta behin <clears throat> prozesu horretan badago eraikia izan da subjetu politiko bat subjetu hori e, sindikatuz eta eragile sozial desberdinez osatuta dago eta nire ustez zuietu horrek aukerak dauzka gehiengo sozio sindikal bat eratzeko eta gehiengo sozio sindikal horren bitartez ofentsiba sozio sindikal potente bat eratzeko, bueno, pues, eh, azken finean egungo marko juridiko politikoa baldintzatu dezakeen eh, ofentsiba eta kontrapotere bat izanik. Eta bigarrenik e, eh, korpus bat badaukagu, korpus hori karta da, Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta, non printzipio batzuk eta non eskubide batzuk zerrendatuak diren instituzioek e, berma e, dezaten eta horretz egiten ari gara finean gure eredu sozioekonomiko alternatiboak e, alegia pertsonak eta zaintza erdugunean kokatuko duen eredu sozioekonomiko e, e, e, horrek e, bueno, pues, e, e, estatus juridiko politiko berri baten e, e, oinarria e, izan daitekeen, ez? Alegia, horra aipatzen diren eskubideak nere ustez e, estatus Euskal Herriko e, estatus juridiko politiko berri baten oinarria izan martute e, ardatz ekonomiko eta sozialei dagokionean.